გამარჯობათ მეგობრებო, ანუ ბრავლდ ძვირფასო მეგობრებო. შეიძლება ჩემი ბოლო ვიდეო სადღაც 19 საათის წინ დავდე, მაგრამ მაინც მომენატრეთ. კაი, კაი, დღეს მე მომამზადე დებილობა კომენტარები YouTube-ის ვიდეოების ქვემოთ. ოღონდ ჩემი ვიდეოების ქვემოთ, რა თქმა უნდა. თემა საინტერესო არის, ამიტომ არ ამგონია რომ არ მოგეწონოთ. ე იუთუბერობა ყველაზე ძნელი საქმე არა მარტო ვიდეოების დამონტაჟება და YouTube-ზე დროის მონახვა და ვიდეოს დადება არის ძნელი, ასევე კომენტარებში ცუდი სიტყვები სან რამე დაწერილი დებილობის გაძლება არის მარტივი. ალბათ თქვენ ერთხელ მაინც გიცდიათ YouTuberობა და როდესაც თქვენ გადაიღეთ ვიდეო, ყოველთვის გიწერდნენ კომენტარებში რამე ცუდ სიტყვას. კარგით, მოდით გადავიდეთ თემაზე. YouTube არის დიდი პლატფორმა, სადაც ყოველდღიურად იდება მილიონზე მეტი ვიდეო. გამოდის როგორც ჩანს YouTube-ში ძალიან ბევრი ადამიანია. როდესაც მე გადავიღე ორი ვიდეო ემილი ახარბებს ბავშვებს, თურმე ეს არის პირველი ნაწილი და მეორე ემილი ახარბებს ბავშვებს ნაწილი 2. ეს ვიდეო თქვენ ძალიან მოგეწონათ. ალბათ ეგ ვიდეო გახსოვთ, მაგრამ თუ არ გახსოვთ, მაშინ აი აქ კუთხეში გამოგიჩნდებათ პატარა მინიშნება ზემოთ კუთხეში. დააჭირეთ და უყურეთ მაგ ვიდეოს თუ ჯერ კიდე არ გიყურებიათ. ალბათ თქვენ იფიქრებთ, რა შეიძლება მანდ იყოს უცნაური, რა შეიძლება მომხდარიყო მაგ ვიდეოში, მაგრამ არა. თქვენ ცდებით, არაფერი არ მოხდა ისეთი, არაფერი არ შემეშალა. უბრალოდ ადგა ვიღაცა ბავშვი და კომენტარებში დამიწერა ცუდი სიტყვა. და ამის გადათარგმნა არ მინდა თუ არა იმის გამო რომ YouTube დაბლოკავს ვიდეოს სანდაც არ ამგონია დაბლოკოს იმიტომ რომ რომელიმე სხვა YouTuberები იგინებიან იმიტომ რომ უბრალოდ გახმოვანება არ მინდა და ისედაც ერთი სიტყვა არის კაი მოდი გავახმოვანებ ვინ გავს მე მივწერე დედა შენი მან კიდე მომწერა წინ იყურე რა დაინახე რა ხილული თუ არ და ცხოვრებაში ცოდო დარჩები თუ როგორღაც ეგრე მაგ კომენტარის შემდეგ კი არ მეწუნა პირიქით დავფიქრდი იმიტომ რომ აქ ყველაფერი ისე მხატრულად იყო რომ ეს უკვე ბავშვის ნატერს კი არა მშობლის ნატერს გავს აბათ თვითონ იფიქრეთ კომენტარებში შემოდის ვიღაცა ალკაჯი და გიწევს წინ იყურე რა ხილული თორე ცოდო დარჩები რაღაცა რაღაცა უფროსის დაწერილის გავს კარგი, გადავიდეთ ემილი ახარვის ბავშვებს მეორე ნაწილზე. რა შეიძლება მომხდარიყო ახა? და როგორ წყოლთის ახაც ვიღაც ალკაჯმა დამიწერა სიტყვები. კარგი, როგორ ალკაჯმა? ვიღაც ადამიანმა ან შეიძლება დაჟე 14 წლის ბავშვმა დამიწერა კომენტარებში. მოდით ამ ყველაფერს გავახმოვანებ და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეგ ადამიანი ვარ. შენ რა ტვინი შეჭამე? ემილია და თავის დარიან ბავშვები ემილია არის 11 წლის ემილიას და არის 5 ან 4 წლის, ყოველ მოძრაობაზე ამბობ რაღაცა სიტყვას და თავზე აჯ ძალიან ცუდად იქცევი. მომისმინე ძმაო, მე რო 11 წლის ვიყავი, ეს ბავშვებს YouTube-ში არ ვახარბებდი. ერთი თვის წინ ვიყავი 11 წლის. ბევრი არაფერი არ შეიცვალა, ისე ვისე ვარ. ზუსტად ერთი თვის წინ გავხდი 12 წლის. ანუ ისე ვიყავი 11 წლის და მე არასდროს არ ვახარბებდი ჩემს აუდიტორიას და არ ვჭამდი ვიდეოზე საჭმელებს. იმიტომ რომ მე უფროსებმა და მშობლებმა კარგად გამზარდეს და მე უკვე ვიცი რომ დახარბება არის ძალიან ცუდი კარგი არა მარტო მშობლებმა ასევე სკოლაშიც კი ვისწავლე რომ დახარბება არის ცუდი და ეს უკვე პირველი კლასიდან და ამბობ რომ ემილია არის 11 წლის ხო ასეა გამოდის ემილია არის მეხუთე კლასში და ემილიას ჯერ კიდე არ ასწავლეს რომ ბავშვების დახარბება არ შეიძლება? მე აქამდე ბავშვებს კი არ დავახარბებდი, რამე ნორმალურ ვიდეოებს გადავიღებდი. და რაც შეეხება ემილიას დას, დანიელას, ან უბრალოდ დანის, შეიძლება 5 წლისაა და 4 წლისაა. კაი, შეიძლება ცოტა ვაპატიოთ, იმიტომ რომ ბავშია და ასე რომ თქვა, ტვინი არ აქვს და რაღაცეებს ამბობს ხოლმე ვიდეოში და ეგეც ჭამს. ალბათ მშობლები ეუბნებიან ეგრე გააკეთეო, მაგრამ მე რო 5-6 წლის ვიყავი, დამიჯერეთ, არასდროს არავის არ ვახარბებდი. და მე რო ყოფილიყავ ემილიას ადგილას, მე აქამდე ჩემი შობლებს ვეთყოდი, რომ თუდად იქცევიან და მე მაგდენი ტვინი მექნებოდა. ასევე დამიწერესო, გამომწერები რაღაცა დებილობაზე აკყავს, ან განუსხვაზე გადაიღე ვიდეო და ეგრე იშოვე არაფრის გამო გამომწერებიო. აჰა, გასაგებია. ანუ მე ტყუილად ვამონტაჟებ ვიდეოს, ტყუილად ვწვარობ და ჩემთვის მარტივია, ეხლა გადავალ YouTube-ში და მოდი ვიდეოს ავტვირთავ, რა პრობლემაა, ამაზე მარტივი რა არის, ხო? ამიტომ მიცოდეთ მე რომ ყოფილიყავ ვიღაცა ბოთი აქამდე 500 გამომწერზე ვერასდროს ვერავიდოდი და მექნებოდა 10 გამომწერი YouTube-ი არ ამარტო კარგი, ასევე უსევე უსამართლო არის. იმიტომ რომელიმე ემილი ახარებებს ბავშვებს, მაგას თუდ კომენტარებს არავინ არ უწერს. მხოლოდ ერთხელ მინახავს, რომ თუდ კომენტარს უწერდნენ. თორე ისე თავის ვიდეოებში თუდ კომენტარებს არავინ არ უწერს. და მე ადამიანი რომელიც ამბობს რომ ახარ მაშინ მე არ დამიჯერებთ და მე ტყვით რომ არა არ ახარებს ემილიასო და დამიჭერთ თუ კომენტარს ემილიას ყველა ვიდეოში არის დახარბება თუ ჩემი არ გჯერათ გადადით ემილიას რომელიმე ვიდეოზე სადაც ყიდულობს ან არეკლამირებს რამის საჭმელს ხო და უყურეთ როგორ ჭამს ყოველთვის კარგად მოისმინეთ ჩემი სიტყვები და მე დამიწერეთ კომენტარებში რამე ცუდი აი ეგეთი ადამიანები მიწერენ ცუდ სიტყვებს იმიტომ იმიტომ რომ მე კარგად არ მისმენენ ვიდეოში, აი უცბად უყურებენ მაგ 8 წუთს და სო ეხლა მიდიან და წერენ კომენტარებში ამე წუთს. პირიქით, მადლობა გადამიხადეთ, რომ ვამბობ, რომ ემილია ახარბებს ბავშვებს. ერთხელ ემილიას ვიდეოს დაბლოკვა ვცადე და YouTube-ის კომპანიას მივწერე. და თუმცა YouTube-ის კომპანია მეკ დააიგნორა და მითხრა რომ არასწორად ჩავწერე ვიდეოს მილიწამები, არ და ყველაფერი სწორად იყო. თქვენს აზრით ემილიამ რა გააკეთა? უბრალოდ დადგა და ვიდეოს ფოტო მოაშორა, იმისთვის რომ YouTube-ს ვერ გაიგო რა ვიდეო არის და არ დაიბლოკა. გამოდის როგორ? ემილიამ შობლებმა ცუდად გაზარდეს. ცუდ სკოლაში დადიოდა, იმიტომ რომ არასწავლის სკოლაშიო დახარბება არ შეიძლება. ხო და ახლა მითხარით, რომელი არის ცოდო? ადამიანი, რომელიც სხვა უსამართლო ადამიანზე ამბობს თავის აზრებს, თუ ადამიანი, რომელიც არ უსმენს ჩემს ვიდეოებს და ჩადის კომენტარებში და მიწერს რაღაცა დებილობებს. თანაც, განამი სპამავს ან მიწერს მაგალითად დებილი ხარ, ისეთი ხარ, ასეთი ხარ. უბრალოდ ეთქება და კომენტარებში მიწერს ცუდ სიტყვას. კარგი და ბოლო ისტორია. ერთხელ მე გადავიღე ვიდეო საიდუმლო სერვერზე, Crowdsman-ში. თუ გინდათ რომ ითამაშოთ ადამიანებთან ერთად краუდსმენში, მაშინ ამ ვიდეოს უყურეთ. ვიდეოს ზემოთა კუთხეში იქნება გამოჩენილი მინიშნება, აი უყურეთ. ხო და მე ყველაფერი ვანახე სწორად. პირველად კომენტარი რომელიც დამიწერეს იყო მე ეს დაბადებიდან ვიცოდი მე სულ ვიცოდი. არადა, როდესაც ეგ ბავში დაიბადა, ჯერ краუდსმენი არ იყო გამოსული. ვინც არიჩის краუდსმენი გამოვიდა 2019 წელს. და მეორე რაღაცა რაც კომენტარებში დამიწერეს, როგორ დავრეგისტრირდე სერვერში. ანუ მე ვანახე რეგისტრის კომანდი, ანუ /register ან /login თუ Minecraft-ში სერვერებში შედიხართ, ალბათ თქვენითით. ხო და ვანახე ეგ კომანდები, ჩავწერე /register და ჩემი პაროლი. რა თქმა უნდა, მე ჩემს პაროლს არ ვანახებ. რისთვის უნდა ვანახო ჩემი პაროლი? რო ჩემს აკაუნტზე შევიდნენ? ხოდა პატარა ბალხებმა დამიწერეს რა ჩაწერე პაროლი პაროლი მითხარი და იმასაც კი ვერ მიხვდნენ რომ პაროლი იმიტომ გადაფარე რომ ეგ იყო ჩემი პაროლი და მაგაც უნდა ჩაეწერათ თავიანთი მოფიქრებული პაროლი მერე მაგაზე გადავიღე ბევრი ვიდეო და არავინ არ ნახა ეგ ვიდეო სადაც ყველაფერს ხსნიდი ამიტომ რისი თქვა მინდა ჯამში. თუ თქვენ ვიღაცამ კომენტარებში დაგიწერათ ცუდი სიტყვა, ან საერთოდ ცუდი კომენტარი, მაგალითად დებილი ხარ, ისეთი ხარ, ასეთი ხარ, მაშინ უბრალოდ ეგ კომენტარი ან წაშალეთ, ან მომხმარებელი დაბლოკეთ. თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ ისწეროთ მაგ ადამიანს. გასფიქრობთ ამ თემაზე თქვენ დაწერთ კომენტარებში.